सोल की टॉप पाँच ऐसी जगह जो हर भारतीय के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं आपको जोंग दोंग ये एक बेहद ही आरामदायक जगह है जहां पर आप कोरिया के सभी लग्जरी और शानदार चीज़ों को एक जगह पर देख सकते हैं और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर आप कोरियाई और विदेशी लोगों के समन्वय को भी देख सकते हैं मेरा मानना यह है कि ये जगह सऊल को दर्शाता है जितने भी विदेशी यहाँ पर आते हैं उन्हें यहाँ से इथेवन या हन्नाम दोंग के लिए बस लेना हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उन लोगों के लिए यहाँ के बने साइन बोर्डों को अंग्रेज़ी में किया गया है ताकि उन्हें किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े और कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पर कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत ज़्यादा होती है तो अगर किसी विदेशी पर्यटकों को अपनी सुंदरता के बारे में जानना या उसके बारे में और इच्छा हो तो वो यहाँ गंगनाम या अपकू जोंगदोंग आ सकते हैं प्रत्येक अस्पताल में एक दुभाषय की सुविधा भी की गई है इसलिए अगर आपको अपनी सुंदरता के बारे में अनुकूल परामर्श चाहिए तो आप आप आ सकते हैं और किसी भी कॉस्मेटिक सर्जन से अपनी सुंदरता के बारे में विमर्श कर सकते हैं आप दोंग बेहद ही लोकप्रिय जगहों में से एक है जो सौल को दर्शाता है इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आप अगर सऊल में हैं तो आपको जाऊं एक बार ज़रूर जाएं। <laughs>